Bizi dugun krisi energetikoaren aurrean, Nafarroako lurraldean dauden hainbat mugimendu sozial, sindikatu eta bertze erakunde, elkarrekin lanean ari gara bidezko eta neurrizko energia kanpaina. Lurzoru sozial bat ziurtatzea eta sabai ekologiko batera egokitzea lelopean, kanpaina honek energiaren gaia landu nahi du ekoizpenari eta kontsumoari dagokionez. Beharrak asetzen eta erabakiak demokratikoki atzen arreta jarriz. Zer esan nahi dugu, sabai ekologikora egokitzearekin? Alde batetik, erregai fosilen erabilerarekin lotutako emisioak, gure gizarteetako energia iturri nagusia direnak, klima maila arriskutsuetaraino ez egon kortzen ari dira. Eta eskura dagoen evidentzia zientifikoak ez du defendatzen egoerarik okerrenak saietz daitezkenik aldaketa eh, teknologiko utxekin eta egungo kontsumo mailak mantenduz. Bestalde, naiz eta egungo energia krisiak zerikusi handia izan, faktore geopolitikoekin egiturazko faktoreak ere badaude atzean. Horiek direla eta, urrengo urteetan dagoeneko ustiatu direlako eta horrek baliabide horien eskuragarritasun txikiagoa dakarrelako, haien erauzketa, garestiagoa baita energetikoki eta ekonomikoki. Eta horrek lurtzoru sozialaren autzira garamatza energia pobreziaren mailak gora egiten ari dira, modu kezkagarria. Gainera ikusten dugu, energia garestitzeak bizitza garestitzea dakarrela. Industrian ekoizpena gelditzeak lanpostuak arriskoan jartzen dituela eta nekazaritzako elikagaien ekoizpena arnasi gabe asfixiatuta dagoela. Azken batean, biztanleriaren zati gero eta handiago batek oinarrizko premiak asetzeko zaitasunak dituela ikusten dut. Baina ikusten dugu ber, lurzoru sozial hori errespetatzen ez den bitartean, enpresa energetikoek etekin errekorrak dituztela eta maila globalean, biztanleriaren eguneko bortz aberatzenak energia gehiago kontsumitzen duela biztanleriaren erdiak baino. Gure aburuz, energia oinarrizko ondasuntzat, baina mugatutzat hartzeak eskatzen du ekoizpena guztion onerako bideratzea, erabakia demokratizatzea eta desberdintasuna etetea. Horixe nahi dugu Nafarroarentzat. Eta horretarako neurriak proposatzen ditugu elikaduraren, etxe bizitzaren, garraioaren eta industriaren sektoreetan. Gure manifestua, la energia justa.org webgunean dago eskuragarri eta herritarrak eta erakundeak atxikimenduekin bat egitera animatzen ditugu. Aste hauetan zehar gure eskarekin lotutako prestakuntza, informazio eta errebindikazio ekintzak eginen ditugu, eztabaida mai gainean jartzeko aukera emango digutenak, joan den apirilaren amaseian egin genuen bezala, jauzi ekosozialak eta Extinction Rebellionek sustatutako garraio eredu aldatzeko noaingo aireportura egin genuen bizikleta martxan bezala. Behin irakurri genuen krisi energetikoak aginetako mina bezalakoak direla. Sentitzen ditugunean zerbait gaizki doala dela. Gaur egun energiak min ematen badigu zerbait gaizki doalako da. Baina hauko egiten diogu analgesiko bat hartzeari eta sintomak arintzeari aratogo joan nahi dugu eta min hori ez dezatela bertze behin klase herrikoiek pairatu.